Yes, it has. 嗯，那个在来上去看得到，看得到你啊？就那个来访者。开单吗？啊，看得到？吗？不行啊，要用看着的。能看到？用那个可以。 你现在开始哎？没有啊。都很正常的，刚刚刚一培养了。